mana bolalar kecha gilarni urishayotdi hammasi накрашенные парни уже в Бухаре, дорогие O'zbekistonda gey partiyasini ochmoqchi bo'lgan geylarni bir joyga to'plab o'z huquqini himoya qilmoqchi bo'lgan Iflosbek Iflosov xalq tomonidan yomon, jistoki kaltaklandi albatta video tasvirlar mavjud. hammasini birin ketdan tomosha qilasizlar. Aziz yurtdoshlar, agar siz geylarga qarshi bo'lsangiz, like bosib ovoz berishingiz mumkin. E, yoki gey tomon bo'ladigan bo'lsangiz, sizni ham huquqingiz bor, insonsiz dislike bosib o'z ovozingizni berishingiz mumkin. Bu arada kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Alloh rozi bo'lsin. Kommentariy sizlar uchun 7/24 soat ochiq. G'asratib, dirsillatib oshigan qo'llaringizda kommentariyada fikr yozishingiz mumkin bo'ladi. Videoda boshlaymiz, videoda qoling. Chunki dahshat bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon va Siz aynonda onda Max Madiyev kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, bugun bir qancha videoroliklar mavjud. Ochig'ini aytaman, ayni onda bu mavzu juda ham e, diskas, ya'ni muhokamalarga sabab bo'lyapti. Xabaringlar bo'lsa kerak, bir achkasti Iflosbek Iflosov e, ism familiyasini reklama qilgim kelmayapti. E, Geylarni, ya'ni LGBT deb qo'yadi bu yerda geylar, translar lesbiyankalar, xullas bir qancha shunday dinimizda teskari bo'lgan, dinimizda harom qilingan xarakter bilan yig'ilishlar o'tkaza boshladi. Yig'ilishda poytaxtimizning qoq markazi amur Temur xiyobonida, ya'ni amur Temurning haykalini tagida yig'ilish boshladi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, o'zimni fikrimni qisqacha beradigan bo'lsam, bu narsaga sabab nima? Bu narsaga sabab albatta TikTok. TikTokda o'zining jamoasini yig'ishni boshladi. Birinchidan, ikkinchidan TikTokda bezanib, e, o'g'il bolalar, erkaklar bezanib, bu narsani yana derski qilib so'kib hammani xolasam qilaman deb e, o'sha videolar qo'yishni boshlashdi. Undan tashqari bolalar, geylar bemalol e, o'zini ko'rsatishni boshladi. Накрашенные парни уже в Бухаре, дорогие мои. Кратко из красоток. Приветик, пупсики. Говорят, нету в Бухаре красивых. Кто бы, вы чё? Слепые, что ли? Анеман. Обсуждение только так. Ну, что наш народ может? Только обсуждать, обсуждать красивых. Ну, Охе, э, я себя считаю самой красивой, сексуальной в этом мире. ochig'ini на это turkiyadan yaqinda keldi va bu в Бутур, в narsa turkiyada ham oddiy bo'lib qoldi Turkiyada ham ko'plab geylar videoda e, to'g'ridan to'g'ri TikToklarda o'zlarini ko'rsata boshladi va qaysidir ma'noda o'zlarini muxlislariga va o'zlarini bir xil o'sha jamoadoshlariga ega bo'lishni boshladi. Aynan bu Achkili akamiz ham e, o'zini komandasini yig'ib Amut Temur yig'ilishlar olib borishni boshladi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, 1-2 marta ko'rdim, e, tushunmadim. Bu LGBTligiga farqiga bormadim, sababi anime ishli bir narsalar deb yig'ilib yurishadi. Animeshkalar e, men bilishim bo'yicha albatta bular o'sha multfilmlar qahramonlari bezangan bo'ladi. E, men u videoda ko'proq qizlarni ko'rganim uchun bir qanaqadir Rossiyadan kelib, e, qandaydir yig'ilishlar qilib yuribdi shekilli deb o'yladim. Lekin ko'p o'tmasdan aynan hamkasbimiz Abdusolih Fox taraflama bir qancha tanqidlar chiqa boshladi va o'sha inson bu e, masalani ko'tarib boshladi. Ko'p o'tmasdan turib aynan TikTokda tarqalib, TikTokda yana o'ziga qarshi jamoalar tashkil topildi. Bu insonni ko'rgan joyida urishib, quvlab, xullas bularga kun bermaslik boshlandi. Eslatib o'taman, agar bu videoda albatta ko'radi, agar yo'q, e, geylar tomosha qilyapti, lesbiyankalar, boshqa boshqa boshqalar. Oldin ham aytganman, yana aytaman, O'zbekistonda bemalol rohat yurib bu ishlarni qilishinglar juda ham imkonsiz, ochiqni aytaman. Chunki bu qonunda ham tasdiq e, taqiqlangan, undan tashqari dinimizda ham taqiqlangan. Buni o'zi o'zi umuman e, kifoya deb o'ylayman. Undan tashqari uchinchisi xalqda o'zida ham bu taqiqlangan bo'ladi. O'shaning iloji boricha geyimsiz, lesbiyangamisiz, Rossiyagami, boshqa-boshqa yerlarga borib, o'sha yerda xizmat ko'rsatishingiz mumkin O'zbekistonda. Ochiqdan ochiq bunday holatlar e, hech qachon bo'lmaydi. Ya'ni bo'lishiga juda ham e, qarshi deb bemalol ayta olaman. Hozir bir qancha video roliklar bor birgalikda tomosha qilamiz. Siz ham fikringizni kommentariya degan joy bor, o'sha yerda yozib qoldirishingiz mumkin. Chunki bilaman bu hozir kommentariyaga geylar yozishi mumkin, so'kinib, bilasizlar, geylarning quroli nima? geylarda, translarda, lesbiyankalarni quroli aynan o'shani so'kib qo'ysangiz yoki ursangiz, sizni ham gey qilmoqchi bo'ladi yoki sizni ham trans qilishni boshlaydi. O'shaning uchun kommentariyadan bilib olishingiz mumkin yoki o'zidan o'zi bestok so'kinishni boshlashadi. Sababi ular ham o'zini himoya qilishni juda ham yaxshi ko'radi. Kommentariyada ular ham topib borishingiz mumkin va ularga o'zingizni javobingizni ham yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Ha, bu orada umuman qilib aytadigan bo'lsam, geylar ham, translar ham kommentariyani o'qib boradi. O'shaning uchun eng zo'r SMS joy bu kommentariy sizdan chiqarmang. Marhamat, video roliklarni birgalikda tomosha qilamiz. Ketdi. mana bolalar kecha geylarni urishyaptiramiz amir temurda hozir pps keladi kecha geylar bir birini minib tushgan uf rosa quvladi ular To'g'risini aytadigan bo'lsam, bir marta o'sha Dilshod ismli gey chiqqan edi. Bu adashmasam gey emas, bu trans edi. O'lkey desak ham bo'laveradi. va bu bu insonga umuman kun berishmadi. Hozir bilmayman, tirimi, umuman yo'qmi bu dunyoda bu narsaga ana bir narsa deyolmayman, lekin o'sha nam bilishimiz mumkinki, hali O'zbekiston bu vaziyatga, bu holatga tayyor emas. Bir qancha o'sha insonlar nima deydi bu e, holatni to'g'ri oddiy holga aylantirmoqchi bo'lishyapti. Lekin, lekin balki bilmayman kelajakda nima bo'lishini, no hozir juda ham qiyin. Sababi O'zbekistonda ko'z tegmasin, dinimizga bo'lgan mehr, sevgi kundan-kunga tabora kuchayib bormoqda. O'shaning uchun nima deydi? kelinglar boshqa yerga yana ketishinglar tavsiya qilib qolaman. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.